নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ফ্ৰী হেণ্ড ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চাইহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব নহয় জানো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ইয়াতে মই আজি ফেব্ৰিকৰ একৰেলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে মই ইউজ কৰিছোঁ lemon yellow' orange light green এই গোটেইখিনি কালাৰ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট কালাৰ এইকেইটা কালাৰেদিয়ে আজি গোটেই পেইণ্টিংটো মই কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছে দিয়ে মই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আপোনালোক ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি ফুল হয় সেইখিনি অকণমান ডাঙৰ তিনি নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল দি কৰিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি সৰু ঠাৰি সেইখিনি মই এডাল সৰু জিৰ' নম্বৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছেদি মই কৰি দিম আৰু এতিয়া মই মাজে মাজে দি দিছোঁ অকণমান হোৱাইট কালাৰ দি দিছোঁ কালাৰটো অকণমান ব্ৰাইট লাগিব এনেকুৱা ফ্ৰী হেণ্ড আপোনালোকে ফুলৰ ডিজাইন যিকোনো চাদৰৰ আচল বা মেখেলা চাদৰ হওক বা শাৰীৰ আচলত ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এযোৰ প্লেইন কাপোৰ যদি এনেকৈ কৰি লয় বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু এইখিনি কৰি থাকোঁতে প্ৰথমতে মই সৰু সৰুকৈ থৈছিলোঁ ঠাৰিখিনি দেখিব কিন্তু দেখিবলৈ ইমান এটা ভাল নালাগিলে পিছত মই গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই অকণমান ঠাৰিখিনি দীঘল কৰি দিলোঁ যিসকলে আগতে কৰা নাই কেতিয়াও ফেব্ৰিক তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ফুলৰ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ কৰি লওঁ বুলিলে কৰিব পাৰে দেখিবলৈ নিজৰ হাতৰ কামবিলাকতো দেখিবলৈ সদায় ভালেই লাগে নহয় জানো হাতেৰে কৰা যিকোনো এটা বস্তু দেখিবলৈ সদায় ভাল লাগে আৰু চাওকচোন এতিয়া মই এই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট টাচ আছে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো পেইণ্টিং যেতিয়া মেখেলা চাদৰতে কৰোঁ বা যিকোনো কাপোৰত কৰোঁ মেইনলি কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো যদি ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো যদি ভালকৈ আহে নহয় তেতিয়া কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ এনেও ভাল লাগে আৰু চাওক এইখিনি মই এতিয়া লাইট গ্ৰীণ এটি অকণমান সৰু সৰুকৈ পাত দি দিছোঁ আৰু এই ধৰণে মই সৰু সৰুকৈ পাত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হয় আৰু এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফেব্ৰিক কৰে যদি কটন কাপোৰ হয় সদায় কাপোৰখন আগতীয়াকৈ ধুই ল'ব আৰু ফেব্ৰিক কৰাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত সদায় ফালে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া কালাৰ যোৱাৰ ভয়টো নাথাকে আৰু লগতে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ষ্টেপছ আছে সেইখিনি মই আগতে ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰোঁতে কি কৰিব লাগে নালাগে কেনেকুৱা কি নিয়ম সকলোখিনি মই আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে আপোনালোকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটোৱেই হৈছে আজি মোৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ ফাইনেল লুক আৰু চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ